Fehlermeldung kommt denn? Script Gamepad Input Line 220 One Time Error occurred. Load Library Input DII. Was ist das für ein Fehlercode? Fehler. Ich möchte einen Fan-Pokémon-Spiel starten. Ah, ja, das ist ein Virus. Ach so. Ja, ich, hast du nicht gewusst? Schreiben die auch dick auf ihre Website. Vielleicht nicht da welches. Äh, doch, es gibt nur eins. Es gibt nur ein Pokémon Premium. Ja, Uranium. Nein. Doch. Es gibt mehr. Nein. Und Uranium ist kein Virus. Das ist ein Virus. Fragst du dich nicht mal. Der ist nicht mal so langsam. Ist mir egal, der ist jetzt langsam. Okay, sorry. Hast du dich das eher so mal gefragt? Na, ich suche jetzt diesen, diesen doofen Fehlercode. Alter, Nazi. Und das heißt... Days of Escape. Speed Run. Ich muss nicht anders in Erinnerung. Echt? Ich irgendwie nicht. Geht so, immer okay. so. So. Kann ich das kopieren einfach nicht, diesen Fehlercode? Erlauben die sowas? Bam, Junge, da ist das Ding. <laughs>